දැම් මේ මේ පෞකි දවස්සල මූුණු පොත බලාගෙන ගිහාමවා දකිින්ට ඇති හැස්ටැක් ගහලා ඇනෝනිමස්ලට අපි මැසේජ් පාස් ආයචනා කර මැසේජ් පාස් කලා හරි anonymous save Sri Lanka save Sri Lanka anonymous කලපේ හැස්ටෑග එකත් එක දාපුහාම ඇනෝනිමස්ලට මෙම සේච්ච යනවා ඒගුල දකිනවා අපේ රට තියෙන දේවල් ටික හොර මැර වංචාතිනවනම් ඒවා එලියට ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ වගේ දෙ මේ ඇනෝනිමස් කෙනෙක් ගැන ගොඩක් කතා කරන්නේ හරි මම මේ වෙන කාරණා ගැන මේ ඇනෝනිමස්ලා ගැන කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කවුද මේ ඇනෝනිමස් කියන්නේ ඇනෝනිමස් කියන්නේ මම හිතන්නේ සම්භවය බලනකොට මට හිතන විදිහට හිපපොටේමස්ලට මොකක් හරි සම්බන්ධයක් <laughs> කොහොමද ඉතින් ඔයාගේ සයිස් එක හැටියට හිපොපොටේමස් ගැන කතා කරන එක හරි ඉතින්. මොකක් හරි ඥාතිකමක් එක්ක තමයි හිපොපොටේමස් එක්ක මට තේරෙනවා. හිපොපොටේමස්. මොකද ඇනොනිමස්ලා ගැන. ඇනොනිමස් කියලා කියන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් කතාබහට ලක් වෙන හැකර්ස්ලගේ ටීම් එකක්. හරි. ගරුප් එකක් එක අපි දන්න ඇතිීම එක දෙක් නිද කවුද ඉන්නමට අපි දන්න ඇති හැකස් ලගෙන ලිටන කටියක් නෙවෙනි අර ජාත්‍යන්ත්‍ර මට්ට මෙම කතා බාර ලක්කස ජාත්‍යන්ත්‍ර මට්ට මෙම පිළිගත්තු තීම එකත් තමයි පිළිගත්තුගන් දන්න ඇනෝනිමස් කියලා කියන්න හරිද දැන් ඔය අංජුව හැක් කරනවා කියන එක ඇවිල්ලා ගත්තාම ඉතින් එක හොඳ වැඩක්ද හොඳයිද නරකයිද කියලා අනුමත කරනවා කියන අපිට කියන්න බෑ හරිද හැබැයි හැකස් ලගෙත් වර්ග දෙකක් තියෙනවා දන්නවද හැකස් ලගෙත් වර්ග දෙකක් තිනවා අප ඔෆිස් එකෙත් වර්ග දෙකක් ඉන්නවා එක කටියක් චුට්ටක් හට මෙහට වෙනකං ඉඳලා ෆේස්බුක් එකින් ලොග් අවුට් වෙන්න බැරි වෙලා ගියාම ඒ කවුන්් එක හැක් කල්ලා වෙන වෙන කෙල්ලන්ට මෙසේජ් කරන ඇනෝනිමස් ලහොඳයි ඉතිං මොකද වර්ග දෙක වර්ග දෙකක් තින හැකස් ලගින් එකක් තමයි වයිට් හැට් අනිත් කටිය බ්ලක් හැට් බ්ලක් හැට් ඇ වයිට හැට් කියලා කියන සාමාන්‍යෙන් හොඳ වැඩවලට එකන මේ හැක් කරනවා කියන කැවිල හොඳ වැඩවලට පවච්චගෙන පිතම දැන් වංචා දූෂණ එලි දක්වන්න ඊට පස්සේ මිනිසුන්ට අසාධාරණ දේවල් වෙනවා නම් මිනිස්සු වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න හරි අන්න ඒ වගේ අන්තර්ජාලයෙන් හැක් කරලා ඒක හොඳ පැත්තට පාවිච්චි කරන කට්ටිය බ්ලැක් හැට්ස්ලා කියලා කියන්නේ ඒකම අනි පැත්ත ඩේට අවස්සනවා නරක පැත්තර දැන් අපිතම බැංකු කාඩ්වලට ලොක් වෙලා බැංකෝට් ලොක් වෙලා ඒවයින් සල්ලි අදිනවා අයකන පද්ධතිවල තියෙන දුර්වලතා හඳුනාගෙන ඒවා හරහා රිංගල ඒවයින් කරන නරක වැඩක කටයුතු අකටයුතුකම් කරන කට්ටිය තමයි බ්ලැක් හැට්ස් කියන නරක වැඩ කරන කියලා පොඩි කාලේ එහෙම නික නරක වැඩ කරන හරි දැන් ඉතින් ඇනොනිමස්ලා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා අසාධාරණය කියන එක පෙන්වන්න බෑ හරි හොරකම් වංචාවල් අසාධාරණය කියන එක පෙන්න්න බෑකල තමයි යනොනිමස්ල කියෙන කණ්ඩෑමට තියෙන කාරණය තියතකොට අනිත්තක යාලක වීඩියෝ ඒගේවයි තියෙන හරි බය හිතන විදිටනේ වීඩියෝ කරන්න මුලති මේකොල පෙනීදලා තියන්නේ මේ ජෝකස් ලකණ්ඩෑමක් වගේ මූනක් දාලා මුණ දාලා අන්තර්ජාල ක්‍රියාකාරී විමධ්‍යගත හැකස් ලගත මේ ගොලන් හඳුන්න මුලින් ජෝකස් ලගතම ඉදලා තියෙන දෙදස් තුනේ හරි ඔය ඇනොනිමස් කෙන සෙට් එක පටන් ගන්න 2003 ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් හැක් කරන්න අමාරුම පද්ධතිවලට ඒගොල්ලෝ අනවසරෙන් ඇතුළට කොහොම හරි හැක් කරන ඒ මා පුදුමා එකේ තරම් දක්ෂයිනේ පුදුමාකාර හැකියාවක් තියෙන එක ඇවිල්ලා හරි දැන් ඔය දැන් ඒගොල්ලෝ හෙළිදරව් කරලා තියෙනවා කෙලින්ම සෑහෙන ලෝකේ කාටවත් හොයාගන්න බැරුවගේ ගොඩක් දේවල් මේ නිසාම ජාත්‍යන්තර සංවිධාන පවා ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා උදාහරණයක් විකිලීක්ස් සිද්ධිය මතක ඇතිනවාට නේ පවගේ කාල සිද්ධ වනේ හරි වැඩිය ඕන්න බං FBI එකත් හැක් කරලා දෙනවනේ ඇනොනිමස්ලා ලෝකෙ තියෙන රහස්‍යගතම ආරක්ෂකම තොරතුරු පද්ධතියක් නේ FBI කියන්නේ ඒක හැක් කරලා දෙනවා කියන්නේ හරිද එතකොට එතනින් හරි ගත්තාම ඔය වීසා මාස්ටර් වගේ කම්පැනි සෝනි ඒ වගේ කම්පැනි වල මේගොල්ලෝ රිංගල හැක් කරලා තියෙන පුදුමාකාර ටැලන්ට් එකක් තියෙන සෙට් එකක් හරිද හැබැයි ඇනොනිමස්ලටත් වැඩ වරදින අපුත් ඒක දැනගන්න අන්න ගුරුන්ටත් අකුරු වරදී කියනවනේ. හරි? 2008දී මේගොල්ලෝ කරනවා Church of Scientology කියන අඩවියට web අඩවියට දැවැන්ත සයිට් උපකාරයක් කියලා කරනවා. ඒක වැරදුන්නේ නැහැ. ඒක හරි ගියා. හරිද? ඒකෙන් තමයි මේගොල්ලෝ ගැන ගොඩක් කතා බහට ලක්ුණේ. මොකද ඒක ඒක ඒක දැටි ආරක්ෂක පරිගණක පද්ධතියක්. හරිද? මේ නමුත් ඒකත් මේගොල්ලෝ හැක් කරනවා. හරිද? ඊළඟට ඔය අයිස් එක ටීට කවන්් විසිදහක් විතර ගුල හැක් කල තියෙනවා හරි අන්නේ වගේ අයකට වැරදුනා කියලමන්කමක් දන්නද දෙදස් දා හතරේ හරි මයිකල් බ්‍රවන්් කියන පුද්ගලගේ මරණය සම්බන්ධ සිද්ධියක් වුණානේ හරි මේ සිද්ධිය සම්බන්ධව වැඩි තැබීමකින් අමරණයට පත්වෙන්නේ හරි සම්බන්ධව ඇනෝනිමස්ලා හෙළි කරනවා මේ ඝාතනය කරේ අහවලා කියලා හැබැයි එයාන මේ කරලාතින් ඒ කරලතින් වෙනගෙන පස්සේලිවෙන් අන්න එතනින් මිනිස්සු ඊට පස්සේ දැන් මම මම අවුරුදු ගාන තිස්ත මේකට මේකම් පැනියට කොච්චර හොද කරත් වැඩ නෑනතින් එක දෙයක් කොච්තාමඉතින් ආයකින් ඇදේ ඉවරයින ඒ කරන එකත් ඉතින් වා කරනවාන ඔක්කොට අපේ වයිතමන් කසාද බැදපු දායදල කොච්චර හොඳ දේවල් කරලා දුන්නත් දුන්නත් දුන්නත් කොච්චර ගෙතර වැඩකත් වැඩන්න ෑන අද සම්බන්ධය හුණු දවසනම් මයි නොන සරි සරි සරි ගෝලෙක් කියලා ආයෙහෙට වැටෙනවා දකින්න ආසද මං <laughs> එතකොට ඒ වගේ ඊට පස්සේ මේගොල්ලන් අප්‍රසාදයට ලක් වෙනවා හරි පස්සේ අවුරුදු 5ක් විතර නිහඬලා ඉඳලා ආයෙ මේගොල්ලෝ කරලියට බහිනවා ඔන්න ඊට පස්සේ අර මතකද චෝච් ෆ්ලයිට් කියන ඇමරිකාන් ජාතිකර පොලිස් නිලධාරී කළු ජාතික පාගල <laughs> මේ මේ මරන්නේ පාරමැද්දි ගෙලසිර කරලා අන්න ඒ සිද්ධියත් එක්ක මේගොල්ලෝ ආයෙ මම කියන අසාධාරණේ පෙන්වන්න බෑ කියලා එනවනේ මස්ලට ඒගොල්ලෝ ආයෙ එළියට එනවා ඒක හින්දා ඊට පස්සේ දැන් මේ රෂියන් යුක්‍රේන් ඔය බෝයක සම්බන්ධව ඔන්න දෙ නොනිමස්ලා එකට අත ගහලා තියෙනවා කොටින්ම කරන්න රශියන් ටීවී චනල් එකක් හැක් කරලා තියෙනවා තන්ඩ කොනන්ගි කෝම කෝමද කියලා නේ හිටපු ගම්ම මේකින් බරව ඉස්සකක්කේම දන්නති ඔයිස්ස එකක්කේ බැහුණොත්තේම හැක් කරලා කියලා එන්න පුළුවන් ඈ ඉතින් දැන් කොහොම හරි අපිත් ඉතින් ඇනෝනිමස්ලාට දැම්මා අපිත් ඉතින් බලන් ඉන්නවනේ කවුරු හරි උඩින් බලාගන්න කියලා බේරගෙන යනකම් හරිද නෑ ඇනෝනිමස්ලා ඊළඟට කාගේ පැත්තටද හැරෙන්නේ කියලා ඉතින් අපිත් බලන් ඉන්නවා ඒගොල්ලොත් එක එකව කියලා තියෙනවා බලමුනේ <laughs> අපි දිහාත් බලයිද කියලා ඔයාව නම් හැක්කරොත් නම් ඉතින් ආය ඔයාගේ ගන්න සංසාරයක් නෑ අර ඔක්කොම හරි කරන්න. රබර් රත් ඉන්දියාගේ ඉඳන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ප්‍රසන්නය දක්වා යාවු මැසේජ් ටික මෙලියට දැම්මොත් ඇති මුළු පිරිමි සංහතියටම ජීවිත කාලෙම කලකරන්න ඇති මැසේජ් ටික දැක්කම. මම හයිඩ් කරලා තියෙන තැන් කවුරුත් දන්නේ. හයිඩ් කරලා තියෙන. ඔන්න දාන්නම් හින්දුවක්. ඇත්තටම ඇනොනිමස්ට අපේ රට නිවල් අල්ලගන්න බැරි වුණේ. මේ ෆයිල් සාගන්න කැනේ. කවා ගත්ත කියමු ඒ ෆයිල් එකක් හෙලියට ගන්න එක කොච්චර අමාරුද එක්කෝ එතන ඒ මිස් ඇවිල්ලා <laughs> ඒක තේබන්න ගිහිල්ලා <laughs> නැත අද බෑ හෙට එන්න එන්නෝනි හෙට තමයි දවස <laughs> නැත අල්මාරි යතුරු ගෙදල්ලා නැහැ නැත අස්සංගට ලොක්කා ඇවිල්ලා නැහැ ෂොපින් ගිහිල්ලව නැත එනකන් ඉන්න වෙලා තියෙනවා ආන් ඇනෝනිමස්ලටත් වැරදුණු තැන ඇනෝනිමස්ලාට අපෙන් මීට පස්සේ එක වතුර උගුරක් නැහැ